she's done. restaure. En toi tout est particulier, Jésus. Viens régner en nous tes créatures. Machia. Mmh, toi, Seigneur. Tout ce qui est élevé, Seigneur, s'abaisse devant ton nom. Alléluia. chose te sens soumis. Tout est soumis. Tu renaît d'âge en âge.